sanibona nonke sizwe sabathwa nesizwe sakwaZulu angibingelele ngiyinduna uthulani umgoqo wakajubane la ngamazwi ukuthi silo samabandla wonke ubayede ingonyama ithole ukululama ngokusheshsha sithi thina sisizwe sabathwakazi ingonyama ayithole ukululama ngokushesha sithi we are wishing the king a speedy recovery siyakhuleka kini inhlonhle enkulu nina boshaka kasenza ngakhona nani bomzilikazi kamashobana ukuthi imoya emihle ayivunguze ayivunguze imoya emihle ukuze isilo sikwazi ukululama ngokushesha nani indlu yobukhosi bakwaZulu sithandaza kanye nani sinani emthandazweni sithi thina ubayede akaphile ayiphili ngonyama kuze kube naphakade bayede